हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो है ओपन ऑफिस कैल्क की यहां पर देख सकते हैं एक डेट लिखी हुई है अब एक या दो डेट लिखी हुई है और यहां पर दिया हुआ है मंथ मंथ के नीचे यहां पे वन लिखा हुआ है फिर माइनस वन लिखा हुआ है अब ये वन का क्या मतलब है और माइनस वन का क्या मतलब है और इसके साथ ही हम सीखेंगे ईओ मंथ फंक्शन फॉर्मूले के बारे में तो चलिए आइए सीखते हैं यहां पे लिखते हैं ईओ e मंथ ठीक है ईओ e मंथ लिखा हमने और यहां पर कर लिया ब्रैकेट को ओपन इस तरीके से तो ये ईओ मंथ फार्मूला अप्लाई हो गया अब यहां कह रहा है स्टार्ट डेट और फिर मंथ अब ये स्टार्ट डेट क्या है तो स्टार्ट डेट में इसको चूज कर लेते हैं हम देख सकते हैं ये इसको चूज कर लिया हमने अब यहां पर लगाना है सेमी कोलन कॉमा नहीं देना है भैया सेमी कोलन देना है ये बात याद रखिएगा ये सेमी कोलन दिया अब इसको चूज कर लेते हैं और फिर यहां पे ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस कर देते हैं यहां पर एक नंबर हमें रिटर्न मिल रहा है देख सकते हैं ये नंबर हमें रिटर्न मिल रहा है और इसी तरीके से अगर इसको मैं ड्रैग करवा देता हूं तो भी हमें नंबर ही मिल रहा है ठीक है अब हमको क्या करना है यहां से जगह तो इन दोनों नंबर्स को हम कर लेंगे सेलेक्ट सेलेक्ट कर लिया अब हमको क्या करना है यहां पर राइट क्लिक करना है जैसे ही राइट क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट सेल्स नजर आएगा इस पर क्लिक कर दीजिए जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको बहुत सारे बहुत सारी चीजें दिखाई पड़ेंगे लाइक अलाइनमेंट है बॉर्डर्स है बैकग्राउंड है सेल्फ प्रोटेक्शन है तो फिलहाल हमें जाना ये नंबर्स वाले पे नंबर्स वाले पे गए यहां पर आपको डेट दिखाई पड़ेगा ये डेट है ना यहां पर आप कर दीजिए क्लिक जैसे ही क्लिक करेंगे तो बहुत सारे डेट के फॉर्मेट नजर आएंगे जो भी आपको डेट का फॉर्मेट अच्छा लगता है उसको चूज करके यहां से ओके कर दीजिए बस यहां पर देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से आ गया है देख सकते हैं अब अगर इसको हम यहां से नीचे ड्रैग करवाते हैं देखिएगा ध्यान दीजिएगा इसको मैं ड्रैग करवा रहा हूं तो यहां पे भी 30 जून दिखाई पड़ रहा है और यहां पर भी 30 जून दिखाई पड़ रहा है 2022 अब ये क्यों दोनों जगह 30 जून 2022 ही आ रहा है कारण क्या है मैं बताता हूं जैसे देखिए ये जुलाई का महीना है अगर माइनस वन लिखते हैं आप तो माइनस वन का मतलब हो जाएगा कि एक मंथ आप पीछे चलिए ठीक है और अगर यहां पर केवल वन लिखते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि एक मंथ आगे चलिए अब ये मई का महीना है यहाँ पे फाइव यानी मई के मंथ की बात हो रही है और यहाँ पर बात हो रही है जुलाई के मंथ की तो माइनस वन लिखेंगे तो आप एक मंथ पीछे जाएंगे जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई डेट टाइप करता हूँ जैसे मान लीजिए एक तीन दो टाइप करता हूँ ठीक है ये टाइप कर दिया अब यहाँ पे लिखता हूँ वन ठीक है ध्यान दीजिएगा यहां पे वन लिखा है यानी कि एक स्टेप आगे जाएगा यानी ये अप्रैल में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है चलिए फिर से यहां पे क्या करता हूं कुछ और लिखता हूं लाइक यहां पे लिख दिया फोर सिक्स 2022 ठीक है तो यहां पे दो डेट्स हमने लेके आई है अब यहां पर क्या करता हूं माइनस वन कर देता हूं तो ये माइनस वन हो गया अब यहां पर क्या करना है खाली इसको ड्रैग करवा दीजिए तो देखिए यहां पर वही वही चीजें होंगी जैसे देखिए ये है मार्च तो यहां लिखा हुआ है प्लस ये प्लस वन है यानी आगे प्लस लगा हुआ है कुछ भी नहीं लगा हुआ इसका मतलब प्लस है तो ये वन है और वन जो है मार्च के बाद अप्रैल का महीना आता है तो ये अप्रैल में चला गया है ठीक है और यहाँ पर देख सकते हैं छठवां महीना है यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जून का महीना है तो यहाँ माइनस वन हुआ है तो ये मई में चला गया है देख लीजिए है कि नहीं तो आई होप कि ये बात समझ में आई होगी कि ये माइनस वन प्लस वन का चक्कर क्या है और ईओ e मंथ को कैसे यूज करना है यहाँ पे देख सकते हैं ये ईओ e मंथ हमने यूज किया है ठीक है तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करें thank you for watching this video